Violencia de xénero e dificultade extra na muller para acceder aos bens culturais. Violencia de xénero é a pouca colaboración dos homes nas tarefas do fogar. Por iso as mulleres temos máis obstáculos en acceder a postos de responsabilidade nas empresas pola dobre xornada laboral. A violencia de xénero é a pouca presencia da muller nos medios audiovisuais. violencia de xénero é que a túa parella te amenace ou te chantaxe para conseguir ter relacións sexuais. Violencia de xénero é un continuo, un continuo que vai dende pequenas violencias e abusos cotiáns ata a violencia máis grave e extrema. Violencia de xénero é a dificultade extra da muller para acceder aos bens económicos e ao mercado Violencia de xénero é violencia doméstica. Violencia de xénero é que a tua parella te humille, insulte, descalifique e decida por ti. Que eres dona da tua vida. Violencia de xénero é a falta de credibilidade da muller no sistema xurídico. Violencia de xénero é a dificultá extra da muller para acceder ao posto de poder. Violencia de xénero é a invisibilización dos logros acadados polas mulleres en áreas como a ciencia, cultura ou deporte.